Welcome, bem-vindo. Meu nome é James, my name is James, and you're watching American English. É, muita gente tem essa dúvida sobre will and going to. A lot of people have this confusion. Uh, when do I use will, when do I use going to for the future? E eu vou tentar explicar isso e simplificar isso hoje para vocês, ok? So, uh, To start off, uh, para começar, uh, eu espero que você inscreva-se se você quer continuar assistindo outros vídeos que eu vou uh, matar as dúvidas para vocês, ok? Ah, vamos lá? Vamos começar? Let's start. Will está usado para uma previsão. Going to também. Esses dois podem ser usados para a mesma coisa. One was downwind example. I think it'll rain. I think it will rain. I think it'll rain. I think it'll rain. I think it'll rain. Ok? É, o outro pode ser I think it's gonna rain. I think it's gonna rain. So muita gente vai falar going to para gonna in American English. Ok? Você vai ouvir o presidente falando gonna, ok? É, eu vou colocar um vídeo aqui e vamos olhar. I worried about when I got to university was what am I going to do after university? Gonna. Gonna é, é uma previsão. A gente fala going to, gonna e um base verb. Você tem vários base verbs. Work, play, sleep, drive, cook, sell, lots of things, read, watch. I'm gonna watch a movie. Você vai assistir um filme. Ou eu vou assistir um filme. I'm gonna watch a movie. Eu estou usando I'm porque é eu. Se você está usando you, it's you're gonna watch a movie. You're gonna watch a movie. Ou se é uma pergunta, are you gonna watch a movie? Yes, I am. Uma coisa que você acha vai acontecer. Ou will. It will turn sunlight into the energy that will power up to 140,000 homes. Isso também é alguma coisa que você acha vai acontecer. Então, para essas coisas, igual going to and will. Então, qual é a diferença entre going to and will? Will é está falado ou decidido no momento você está falando. Só isso. Would you like to come to my birthday party? Oh, sure. Você gostaria de vir na minha festa de aniversário? Que legal. Sim, claro. É, então, I'll be there. Você vai falar I'll be there. So you're using I'll, é a contração de I and will. Quase sempre. Só quando você não usa os dois, você vai colocar I will. Ah, ponto final. Falado, você fala I'll. I'll be there. Ok? É, quando você está colocando, por exemplo, é, escrevendo um e-mail, você fala I will be there. É mais formal, para escrever separado, sem usando contrações. Mas no falado, você vai ouvir o tempo Vamos começar com I. I am. Ok? I am, I'm, going to, go, o base verb. I am going to go to the store. I'm go gonna go to the store. I'm gonna go to the store. Ok? Muito simples assim. Eu vou à loja. Ou eu vou fazer as compras. I'm going to go to the store. É, eh, quando você usa we, you, they, você está usando are. We are gonna work. We're gonna work tomorrow. So, nós vamos trabalhar amanhã. We're gonna, we're going to work. Trabalhar, o base verb. Tomorrow. So we're going to work tomorrow. Uh, he, she, it uh, is is. Use the to-be verb is. She is, he is, it is. It's gonna be a hard day tomorrow. It's going eu já decidi que isso vai ser difícil amanhã. Já está planejado. Qualquer coisa está planejado, eu estou usando going to. Going to é futuro já decidido. Podia ser 5 segundos atrás ou um dia atrás, não importa. Ok? É, mas o que é importante é que você fala é, certeza, mais afirmativo, mais uma uh, coisa assim. Não é. So, you're just saying that it's planned beforehand. Lembra que você só precisa usar will na hora de você estar tá respondendo. Então, se você quer ajudar alguém e você recebe, você está decidindo na hora, oh, I'll help you. I'll help you. Então, will é mais fácil porque não tem o to be verb is, are, uh, or am. Então, com a pergunta, a gente começar com will e depois o subjeto e depois uh, o verbo. Will you do that for me? Will you help me? Will you try? Claro que eu vou. Então é mais é, fácil quando você faz as perguntas usando o will. Se você falar uma pergunta usando o to be verb, também você vai usar am, are ou is. Is she going to help me? Você está perguntando que talvez já está planejado que ela iria eh, ajudar você. Então, is she gonna help me? Você pensou isso antes? Ou, ou isso já iria ser feito? isso é, uh, is she going to help me? Not, will she help me? Will she help me é uma decisão feita na hora. E você pode montar vários base verbs para encaixar ali. Ok? Ah, se você tem dúvida, pode comentar ah, e perguntar uma coisa. Eu estou ainda aprendendo português, então se eu, falo, se eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir. Isso como a gente aprende. That's how we learn. Ask questions. Não esqueça, inscreva-se, curte-se para continuar ah, recebendo mais vídeos. É, vamos olhar alguns uh, ah, exemplos usando perguntas. Are you going to? What are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? só para te lembrar, é quase a mesma coisa. Você vai só usar not going to uh, ou won't. Então, uh, I, I won't go to the party. Você tá, alguém está perguntando a você, are, are you gonna go? Eles acharam que você vai, então eles, are you gonna go? Você, não, I, I won't go. Então você está decidindo naquela hora, né? que você não vai. Eu espero que isso ajudou vocês, ajudar, eh, eu espero que isso, essa lição, é, lição ajudou vocês. Se você tem é, dúvidas ou perguntas, lembra-se só é, curtir no canal, colocou comentos lá embaixo e muito obrigado por assistir. mais um vídeo eh, and eh, I'll see you next time.